הגענו לשבוע מספר 5 ואתם כבר יכולים להתחיל להרגיש את הגוף עובד בצורה הרבה יותר קלה. באימון הזה אנחנו עושים טסט של 5 פעמים 200 ונסים להתגבר 3 עד 5 שניות בכל 200 ו-200. זה אומר שמ-200 ל-200 אתם שוחים קצת יותר מהר. מעבר לזה, באימון הזה אנחנו הולכים לעבוד עם כפות גדולות, עם כפות קטנות, אנחנו הולכים לעבוד על תפיסת מים, שחיית כלב. מה זה אומר תפיסת מים? איך לקחת בכל גריפה וגריפה יותר מים, וזה אומר איך לחזק את השירים ולהתקדם יותר מהר. אז מה שנשאר לכם זה ללחוץ על הקישור ולקפוץ למים עם חיוך ענק.